<laughs> इंशाल्लाह हम जल्दी ठीक हो जाएगा बिरादर एक तमन्ना है हिंदुस्तान देखने की खुदा की मर्जी रही तो फिर मुलाकात होगी उस दिन का इंतजार करो आपके एहसानों का कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगा नहीं ब्रदर नहीं तुम जिसे कर्ज कहते हो पठान उसको अपना फर्ज मानता है तुमको जो एहसान लगता है पठान को वो मोमिन का ईमान लगता है अल्लाह ने के बारे तुम्हारा मेरा खुदा अच्छे से जाओ खुश खुर्रम होके जाओ अभी भी दुआ में याद रखें